this guy. nicht verlassen. Ich träumte von einem Jungen, der die japanische Flagge in der Hand hält, die Zahl 98 in der rechten Hand und ein R auf dem Bauch. Mir mien aussi Fort. Très fort. J'ai rien vu venir, j'ai rien vu venir. Qu'est-ce que t'en penses <laughs> Tu connais ça C'est quoi Oui, du sucre. Ouais, pas vraiment du sucre, c'est de la condrelle. Ouais, voilà. Ok, donc là tu un bien, le paquet il est fermé, hein Oui. Tu peux aussi le vérifier si tu veux. Non, c'est bon. Tu me fais confiance Je fais la confiance. Ok. Donc on va l'ouvrir Ouais. C'est pas la cocaïne, hein Ok Voilà. Tu mets tout dans ma main Euh, tu peux ouvrir ta main Voilà. Ferme Non, tu peux ouvrir maintenant. Ouvrir complètement Tip top Tip top, voilà. Ouvre ta main, s'il te plaît. Ok non, non, Non, suis non, non, Non, j'ai fait attention. <laughs> করছিলেন That's it. It's very cool. You can tell me, right? I can tell you. Put it on you. messieurs. On va le faire. On va le faire, mais c'est... Moi, mec, c'est abusé. Wow, impressionnant. And it transformed into aces. Now look yours. How oh did you do that? Maybe my secret. That was insane. Like you didn't even like, like touch my hand or something.